एक बार गौर कीजिए इस प्रोग्राम के भी तरफ यहाँ पर मैंने पॉइंटर यूज़ किया है ये जो स्टार सिंबल है that is related to pointer और अगर मैं इसको यहाँ से कंपाइल करवाता हूँ ये देखिए ये मैंने कंपाइल करवाया इसको प्रोग्राम हमारा कोई एरर नहीं है तो सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो जाएगा और कंपाइल्ड होने के बाद जैसा कि रन करवाया जाता है प्रोग्राम को तो रन करवा लेता है तो यहाँ पर लाइन बाई सीक्वेंस में ए बी सी डी आपको दिखाई पड़ रहा है ये देख रहे हैं ये देखिए ये यही स्ट्रिंग है यहाँ देखिए ये ए बी सी डी लिखा हुआ है एक साथ में ये यही चीज प्रिंट होकर यहाँ पर आ रही है